Benvinguts a la tercera càpsula de vídeo que serveix per il·lustrar doncs, el tema 5 que anirà sobre bases pedagògiques de la iniciació esportiva. En aquest, eh, en aquest PowerPoint, bàsicament, veurem les de, diferents denominacions que hi ha dels esports, eh, de l'esport en, en, les, en, en el moment de la formació, en el moment de la iniciació, hi ha diferents tipus de denominacions, intentarem acotar cada terme i després també veurem una mica doncs, eh, quin és el procés real d'iniciació esportiva de la majoria de les famílies mm, al marge dels, estu dels estudis científics de detecció de talents eh, que queden una miqueta eh, allunyats de quina és la realitat familiar, quan doncs, eh, els, els joves s'inicien en un tipus d'esport. Comencem doncs, amb els conceptes bàsics de, de, de denominació d'aquests de, esports. El, el concepte inicial, eh, tal com planteja la Benil de Vázquez i molts autors al respecte, és la dialèctica entre esport federat i esport escolar. Eh, en principi es parteix d'un esport recreatiu que està pensat per, per un esport per tothom, que en principi també és un patrimoni de societats democràtiques amb un bon nivell de vida, quan hi ha recursos econòmics i temps d'oci per poder-s'hi dedicar. Això eh, significa doncs, que hi ha un temps lliure eh, disponible en el qual la gent opta en una de les opcions d'oci per fer esport. A més a més, s'ha revaloritzat aquesta, aquesta idea d'esport per tothom amb una revalorització del cos en la societat contemporània. I tota aquesta idea inicial, doncs, eh, entra una miqueta en contradicció amb un esport professionalitzat o esport de competició, eh, que no és exactament el mateix, perquè hi ha gent que fa esport de competició i no són professionals. I d'altra banda també podríem pensar que no tots els professionals són aquella gent que s'hi dedica guanyant-hi doncs, uns diners, perquè es pot tenir una dedicació gairebé professional a l'esport sense viure d'això. Eh, en tot cas són eh, problemes semàntics que, en aquest, que, que podien doncs, eh, ampliar molt la discussió sobre aquesta dialèctica. Eh, en aquí es destaca l'especialització, no és un esport, diguem-ne, multiesport, sinó que hi ha una tria per a l'aprofundiment en una modalitat esportiva eh, determinada. Normalment, si vols treure gran rendiment, doncs està sotmès a alta tecnologia, a estudis biomecànics, a la, als estudis més recents amb tecnologia de l'entrenament i fins i tot amb dietètica i nutrició. A més a més, és l'esport que sovint els mitjans de comunicació doncs, més destaquen, perquè està vinculat a l'espectacle, a, a, a l'enfrontament entre països, entre grans lligues, eh, arrossega molta gent, arrossega doncs, moltes eh, estructures de caràcter econòmic i de comunicació. I finalment, doncs, eh, com, com, com eh, a a un aspecte, diguem-ne, doncs, molt diferenciador de l'esport recreatiu, eh, particular i allunyat de la, de la vista de tothom, doncs és aquest rendiment econòmic que doncs, sovint eh, queda eh, adherit en un esport professional, en un esport de competició. Les diferències entre esport escolar i esport competitiu, doncs, eh, com veieu en aquest eh, en aquesta taula poden ser, doncs, segons les variables que anem triant. Uh, en aquí mm, triem tres variables molt senzilles, que és en quant a la participació. L'esport escolar, en principi, està obert a tothom, sense exigències de rendiment mm, tothom que hi vulgui participar té les portes obertes i no té cap doncs, criteri de selecció de les persones. En canvi, en l'esport de competició, la participació queda minvada perquè no tothom que eh, que, que pot, eh, pot acomplir les exigències de rendiment que, que es demanen i a vegades passes per un procés de selecció doncs, que et deixa al marge de poder continuar en un esport de competició. A més, eh, també es pot mirar des del punt de vista de la variable esdeveniment. L'esport escolar doncs, pot tenir reglamentacions sensibles, Eh, molt adaptables, tot i que no es perd l'essència del joc. En canvi, el reglament de l'esport de competició és un reglament molt estricte, molt rígid, que tracta igual a tots els competidors. A més a més, la idea d'especialització. Un esport escolar queda molt allunyat de la idea d'especialització. No tan sols els que hi participen poden desenvolupar diferents rols, imaginem, doncs, en futbol, eh, jugada de davanter, jugada de mig, jugada porter, sinó que fins i tot eh, es garanteix que tinguin un aprenentatge com a àrbitres, com a entrenadors, com a organitzadors, com a gestiors de les, organitz... de, de les eh, organitzacions esportives. Eh, en canvi, en l'esport de competició hi ha una molt, eh, una molt elevada especialització, tant en, quan al rol dintre d'un de, determinat equip en funció del rendiment tècnic, tàctic o del biotipus de la persona, quan eh, el fet de que no s'assumeixen altres rols en l'esdeveniment eh, esportiu. Eh, tenim altres nominacions de l'esport. Eh, en en el Consejo Superior de Deportes es parla del deportista de alto nivel i deportista de alto rendimiento. Les diferències entre tots dos eh, són, són molt... Mm, són menors. El deportista d'alto nivell seria el màxim nivell i a més a més surten publicats en el BOE, en el Boletín Oficial de l'Estat, no així el deportista de rendiment. A més, tenen programes associats, com per exemple l'ajuda al deportista escolar, a de 2009, que seria no pels deportistes del nivell, que serien doncs, esport espectacle, esport professionalitzador, sinó que els programes d'ajuda al deportista escolar, tal, tal i com diuen, doncs, serien per uns nivells de pràctica diferencials. També eh, destaca el programa d'atenció al deportista d'alto nivell, que és el programa el PROAT, eh, iniciat en el, en el 2009. En aquí a Catalunya doncs tenim eh, l'alt rendiment català amb diferents de, denominacions. Hi ha l'esportista de tecnificació i l'esportista del nivell. Um, a l'esportista del nivell a Catalunya surt publicat en el, en el DOC, en el diari oficial de la Generalitat. En canvi, els esportistes que estan en el programa ARC de l'alt rendiment català com a tecnificació, doncs simplement són nivells eh, diferencials, que no són el màxim nivell, però bueno, eh, que donen una idea de les diferents nominacions que poden haver-hi, fins i tot en diferents administracions eh, polítiques. En educació també passa el mateix. En eh, l'educació secundària obligatòria, els alumnes que es dediquen a, a l'esport de forma significativa doncs tenen aquest nom, alumnes amb dedicació significativa a l'esport. I la mateixa idea en el batxillerat, la mateixa, exactament la mateixa idea, tenen un nom diferent, alumnes que realitzen pràctica intensiva de l'esport. Bé, només veieu que no és senzill el tema de la denominació de l'esport en èpoques de formació i d'iniciació i que hi han múltiples nominacions de l'esport i a vegades quan parlem d'esport federat, esport escolar, esport eh, per tothom, doncs s'hi barregen diferents conceptes i acotar les significacions no són tan senzilles. El més important el més important és que, més enllà de les definicions, des del punt que ens interessa a nosaltres, des d'un punt de vista pedagògic, és indiferent les distincions habituals que es fan entre esport educatiu, esport escolar i esport d'elit, perquè el que nosaltres tant treballem en un àmbit com treballem en un altre, se'ns exigeix una pràctica educativa doncs, d'alta doncs, qualitat. Pràctica quali mm, educativa d'alta qualitat que destaquem molt de forma molt, molt enfàtica els següents criteris d'educació esportiva que hauríem de contemplar. Són cinc criteris bàsics doncs, que hauríem de contemplar per vetllar per una educació eh, esportiva de qualitat, independentment quin sigui l'àmbit de treball. El primer és una combinació equilibrada entre els objectius de rendiment esportiu amb, juntament amb els objectius de desenvolupament personal. O sigui, i trobar el punt mig, la, el punt difícil de, de, de, de destriar entre eh, l'exigència a l'esport i la formació de la persona. Exemples d'això en podem donar molts. Un exemple senzill podria ser, doncs, eh, imagineu, eh, un viatge de fi de curs amb els, amb els eh, amics de tota la vida, eh, que has estat estudiant, imagina't un viatge de, imagineu un viatge de quart d'ESO, i eh, decidir si eh, s'ha d'anar en aquell viatge, que serien doncs, objectius de, de desenvolupament personal, eh, coneixent doncs, àmbits culturals en aquell viatge, o haver de renunciar perquè hi han competicions i no pots ni permetre't el fet de participar d'un viatge perquè hi han competicions i, i doncs, no pots permetre't el fet de deixar els entrenaments. És una decisió que cada família doncs, ha de prendre, però l'equilibri entre amb dues doncs, eh, és complicat. I doncs, és un exemple d'aquest primer punt de, pel qual haurien de vetllar. El segon punt és també per una preparació eh, eh, que fos a llarg termini a l'èxit que arribi en etapes més o menys d'adult, quan la persona ja està formada i té criteri, i no tant amb l'èxit immediat a curt termini, amb edats de, de formació. Això és molt important en l'educació d'esportistes en formació amb èxit esportiu, entendre que quedar a fer pòdium quan tens 12 anys o quedar campió de Catalunya quan tens 13 anys té la importància que té, però que això no ha d'emmascarar quins són eh, realment els objectius de formació reals d'aquella aquell, persona. Sempre el que és important és veure doncs, el, la formació a llarg termini, quan ets, quan ets adults. Mm, malgrat aquesta idea, que sembla bastant evident, a vegades els criteris d'ajuts als esportistes eh, van en funció del rendiment actual i no del rendiment a, eh, a llarg termini. Uh, això passa perquè per fer una tria de quins esportistes doncs, eh, s'han doncs, uh, de seleccionar per beques o per, o per, per estar en certs programes o concentracions, doncs es fan servir les marques actuals. Això pot fer que, situacions eh, estranyes, com que doncs, eh, esportistes que han estat en seleccions amb edat molt joves, quan arriben a edat adulta, doncs ja no estiguin ni, ni fent esport o estiguin al marge de, de l'esport, en canvi han gaudit d'ajuts en la seva formació i esportistes que estaven tapats de desenvolupament més lent, doncs, com que el seu, el seu desenvolupament era a llarg termini, no hagin pogut eh, tenir doncs, aquests ajuts en l'època de formació. En relació al punt anterior, és important doncs, destacar que molt, molt més rellevant és un coneixement del procés, avaluar el procés de construcció eh, esportiva i educativa, que no tant el rendiment actual, l'avaluació del rendiment. Eh, és molt important que entenguem, per exemple, a nivell de, de competició esportiva, que eh, el, els, els èxits esportius mm, no es donen el mateix dia de la competició, sinó que l'èxit es, es fomenta en la constància quotidiana dels entrenaments quan ningú et veu, quan no estàs exposat a, al reconeixement públic. Uh, aquest, aquest, aquesta dedicació quotidiana a l'entrenament que fa que el dia de la competició estiguis més o menys preparat doncs, per assolir els objectius. Eh, per tant, és molt més rellevant destacar a nivell educatiu el procés que no el dia en el qual s'ha de fer el rendiment. De fet, hi ha una frase molt interessant, molt bonica, que, que diu que eh, les medalles eh, es guanyen durant els entrenaments i el dia de la competició, en tot cas, les vaig a buscar però les he guanyat abans. Per tant, des d'un punt de vista pedagògic i de tècnica esportiva, això és molt rellevant. L'altra opció que mm, s'ha de tenir en consideració és mm, també vetllar per un equilibri entre la pedagogia del model, de la repetició d'un model biomecànic més o menys ideal, i la pedagogia més de caràcter constructivista de crear noves solucions. I en esport no es pot negar cap opció. És evident que hi ha moments en què s'exigeix eh, tecnificació, per la millora del gest, però a vegades també s'ha de donar graus de llibertat a l'esportista perquè creï noves solucions que moltes vegades poden ser sorprenents però que poden donar un increment de la, de, del rendiment. No es pot negar ni una ni l'altra. La, el, la rellevància com a educadors està en trobar quin és el moment adequat per exigir un tipus de pedagogia o un altre tipus de pedagogia. I per últim, un últim criteri per posar-ne cinc d'educació de qualitat per a la iniciació esportiva és tenir en consideració l'accés a l'esport, la maduració sexual, amb les diferents categories i els diferents tipus d'esport. Això vol dir, per exemple, doncs, que en primer lloc, per l'accés a l'esport, entenguem que eh, eh, quan a les diferències de gènere el grau de participació en esport en nois sol ser més elevat que en noies. Les noies solen retirar-se de l'esport en eh, la iniciació esportiva molt abans que, que els nois. I això és un, un aspecte de diferència de gènere per la qual s'ha de vetllar. Eh, a més a més, també s'ha de tenir en consideració les categories. Els esports no contemplen les categories de la mateixa manera. En bàsquet, un, un nen que de 12 anys que estigui estudiant sisè de primària és un nen que juga a la categoria minibàsquet. Si és una nena de 12 anys estudiant sisè de primària, juga a la mateixa categoria, minibàsquet. En canvi, hi ha esports que mm, nens de la mateixa edat que estan estudiant el mateix eh, curs acadèmic estan en categories diferents. Per exemple, els estudiants de quart d'ESO, actualment nascuts en 1997, els nois estan en categoria infantil. En canvi, les noies estan en categoria júnior, en l'esport de natació en natació també, per posar un altre exemple, els estudiants de sisè de primària nascuts al 2001, si són nois, doncs estan en categoria a la B, però en canvi els, eh, les noies estan en categoria infantil. Fixeu-vos que això és, eh, és rellevant, com és que a igualtat d'edat alguns esports no canvien les categories i alguns esports canvien les categories. Les explicacions sovint estan en presumptes canvis de maduració sexual en els quals les, les noies doncs, mm, tenen els canvis eh, orgànics abans que els nois i això podien justificar. I finalment, també és important que destaqueu a, eh, a, eh, els tipus d'esports. Les noies han fet eh, passos importants per la igualtat i per l'accés la, per a diferents tipus d'esports en els quals elles estaven eh, eh, eh, tancades anys enrere. En atletisme mateix, doncs, no fa ni 20 anys enrere, eh, encara que sembli curiós per a vosaltres, no es corria la marató femenina. Ni hi havia triple salt femení. Ni hi havia salt en perxa femení. Tots recordem ara la Helena Simbaieva, per exemple, saltant eh, perxa 5 metres i fent-ho de manera espectacular i molt correctament. Però tots aquestes, eh, diguem-ne, modalitats de l'atletisme 20 anys enrere no existien per les noies. El gènere femení va treballar per poder participar. Igualment, en esports com la natació sincronitzada, doncs és un esport a l'inversa, mm, tancat, molt tancat en, la, en, el, en el món femení. Però, tot i que comencen a haver-hi doncs, moviments incipients des, de, des del punt de vista del gènere masculí, la natació sincronitzada segueix sent un àmbit molt femení. No hi ha encara competicions internacionals mm, de natació sincronitzada masculina. No hi ha hagut el mateix esforç per part del gènere masculí per assolir doncs, diferents tipus d'esports en els quals estaven tancats de la mateixa manera que ho ha fet el gènere femení. Molt bé, llavors, com fem la iniciació esportiva? Uh, com us comentava anteriorment, la, la iniciació esportiva molt sovint està allunyada dels criteris de detecció de talents. Moltes vegades uh, l'elecció d'un esport és una qüestió d'atzar o sobretot de, de, de practicisme familiar. Mm, no obstant, les principals decisions educatives formals pels, pels fills tenen un anàlisi, un anàlisi molt, més, molt més acurat Ah, una família es planteja molt eh, si el seu fill ha d'estudiar en un model d'educació públic o model d'educació privat o privat concertat. S'ho estudien molt. Quan arriba al final de quart d'ESO, s'estudien molt si el fill ha d'estudiar batxillerat o una família professional. I en tot cas, si ha de fer batxillerat, quin itinerari, de quina modalitat de batxillerat o quina família professional. I fins i tot s'estudia amb deteniment quines són les activitats extraescolars no esportives, si el nen ha de fer música, si el nen ha de fer anglès, etc. Però els criteris d'elecció de l'esport són molt més a l'atzar. Podríem dir que el fet de realitzar activitat física ja és un assoliment important, que, que és important en aquesta, en aquesta societat una miqueta doncs, mandrosa i una miqueta una societat del benestar que a vegades ha tendit a no fer un esforç físic. I podríem conformar-nos amb això, que realitzar activitat física ja és prou important. Però sobta que l'elecció de l'esport doncs, no tingui el mateix grau de, de, de cura per part de les famílies eh, que d'altres de decisions educatives que formen també a la persona. I de quina manera? Doncs realment s'escull un esport eh, en aquest àmbit de l'educació formal. Doncs la primera és molt senzilla. Eh, la proximitat del club esportiu a l'escola o a la llar del nen. Que el club esportiu formi part de l'itinerari que la família fa sovint en els seus desplaçaments eh, quotidians. Mm, un nen s'inicia a fer bàsquet perquè a la vora de casa està el papalló de bàsquet. I, i és així, una cosa sen senzilla de, de, de practicitat eh, familiar. Una altra idea és que doncs, en el nen o la nena se'l convidi o se'l fitxi per practicar un determinat esport perquè se li veuen una sèrie de, doncs, de, d'aptituds, eh, a lo millor doncs, està fent un curset d'iniciació a la natació, un curset municipal organitzat per l'Ajuntament i pot ser que hi hagin doncs, els tècnics d'un club de natació eh, més professional i se'l convidi se'l convidi a practicar aquell esport si doncs, eh, hi veuen que té una certa, una certa gràcia a l'hora de desplaçar-se en l'aigua. Això no vol dir, lògicament, que accepti o no accepti, eh, perquè acceptar Fer esport vol dir sacrifici, vol dir dedicar el cap de setmana, etc. Una altra manera molt senzilla d'iniciar-se en l'esport és perquè van els amics més propers. Molta gent s'ha apuntat a un esport perquè van a la seva colla d'amics. Fixeu-vos, són criteris molt senzills d'iniciació esportiva. Res de detecció de talents ni res d'això. Criteris molt, molt senzills. Uh, un altre criteri és perquè són aquells esports extraescolars que ofereixen el centre educatiu on aquell alumne va si fa esport extraescolar en un centre educatiu i aquell centre doncs, ofereix amb vol, bàsquet i natació, doncs lògicament la seva, la seva iniciació esportiva estarà circumscrita a l'handbol, bàsquet i natació, perquè és el que s'ofereix. Um, L'altra, uh, que aquesta donaria molt que parlar, és una elecció condicionada pels pares, uh, per criteris funcionals, històrics o de rendiment sovint es dona el cas de que els pares van ser esportistes d'un determinat esport i eh, volen que els seus fills segueixin la tradició, eh, tota una sèrie de problemàtica que pot haver-hi al darrere, eh, que podria doncs, eh, fer que el millor la, la, el disfrutar d'aquell esport no fos, no fos exactament igual. Però bueno, també pot ser moltes vegades que l'elecció sigui condicionada pels pares. I després hi ha iniciació esportiva, que lògicament està eh, condicionada per criteris socioeconòmics eh, i familiars. Mm, no és senzill que tothom es dediqui a la hípica, no és senzill que tothom faci esquí, no és senzill que tothom faci vela. Està clar que són esports amb un bagatge cultural important, amb uns aprenentatges molt interessants, però que no està a l'abast a l'abast de tothom. De fet, el que, més, el que és més rellevant quan el nen comença eh, amb un esport, mm, sigui de la manera que sigui, amb, aquestes, amb aquests apunts tan, tan simples per, per fer veure com s'inicia en l'esport, és que el nen sigui feliç amb l'activitat física. I, sobretot, eh, fixeu-vos que no s'utilitzin criteris d'anàlisi esportiu en l'elecció. Al contrari, són criteris de l'acció de l'esport molt més simples i molt més eh, quotidians. El que hauríem de garantir en, en, els, en, en, en la iniciació esportiva és la, la següent, la següent idea. La primera és que fos una educació integradora per la igualtat d'oportunitats i que faciliti l'accés i la pràctica al més bagatge possible dels esports. Una, en principi seria molt recomanable una, un aprenentatge poliesportiu esportiu i després que hi hagués una especialització eh, en aquell esport que l'alumne doncs, hagi triat. L'altra idea és eh, que és important doncs, utilitzar l'esport, l'eficàcia de l'esport per vèncer la inèrcia contemporània del benestar eh, en absència d'esforç i per proporcionar la salut mm, hi ha molta distracció tecnològica que fa que moltes vegades hi hagi poca activitat física i això seria doncs, el fet de la iniciació esportiva doncs, per trencar aquesta dinàmica de les societats contemporànies. I en tercer lloc, doncs, també, eh, com no, presentar els valors intel·lectuals, emocionals i de formació cultural i personal que es pot desprendre d'una formació eh, esportiva de qualitat i que es bagatge per, per l'alumne. I la veritat és que quan es vol fer una anàlisi eh, esportiva i pedagògica de la esportiva, doncs només, només cal atendre a dos criteris fonamentals. Si tu ets un bon tècnic esportiu, el primer que se't demana és que sàpigues d'esport, cal saber de l'esport, quines són les aportacions de les diferents modalitats esportives. Un tècnic en bàsquet no és el mateix que un tècnic amb natació, un esport és individual, l'altre és un esport col·lectiu, però el primer que s'ha d'exigir és un cert nivell de, de, de, de, de, de qualitat en els diferents àmbits tècnics i tàctics de la modalitat esportiva que has d'ensenyar. Però és evident que això no n'hi ha prou. Cal un altre pas. Com que tractes amb humans, com que tractes amb nens, com que tractes a l'iniciació esportiva, no n'hi ha prou amb saber d'esport, cal també saber de pedagogia, cal saber d'educació, perquè eh, no n'hi ha prou amb una persona que sàpiga molt de tècnica i tàctica esportiva si després no sap trametre-la i adaptar-la en el grup de nens que porti, siguin de mini, siguin preinfantils o siguin de la categoria que siguin. Aquest és el pas més important. Aquests dos punts, a més a més, eh, condicionats pels elements socioeducatius del context on treballes. Quins són aquests elements socioeducatius del context on treballes? Doncs cal atendre en els següents elements. Primer de tot, la història de l'educador. Quan s'inicia en l'esport, normalment l'experiència esportiva de l'educador, o sigui, de vosaltres mateixos, dels que sereu tècnics esportius, pesa molt. Normalment tendim a ensenyar aquells esports dels quals nosaltres en som experts, si una persona ha estat doncs, eh, un jugador de bàsquet, tendim a explicar doncs, l'esport del bàsquet o, en tot cas, per extensió, els esports col·lectius. Però estem discriminant altres tipus d'esports perquè no formen part de la nostra experiència esportiva. Això exigeix, doncs, per part de l'educador, una idea de formació permanent. Cal, per donar un pluriesport, conèixer d'altres esports, conèixer aquells esports que no formen part de la teva experiència esportiva, per donar més qualitat i per donar multiesport en els teus alumnes. Després hi han les variables de contextualització del centre. Aquestes són variables rellevants en quant als aspectes d'infraestructura i materials disponibles. És una idea molt senzilla, molt bàsica, però està clar que no es pot ensenyar a fer bàsquetbol, o molt difícil, si no hi ha unes línies de bàsquet dibuixades o no hi ha unes cistelles eh, en aquell espai, en aquella infraestructura. Eh, de la mateixa manera doncs, que no es pot ensenyar doncs, el, a, a saltar tanques o fer doncs, curses amb tanques si no tens el material disponible. Moltes vegades la infraestructura condiciona quins són els esports que es poden fer a la iniciació esportiva. Eh, però la idea anterior no ens pot fer doncs, renunciar a que, com que és el que tenim, doncs hem de fer els esports que tenim. Perquè si el centre té el que té, el que un bon educador ha de fer és espavilar-se i intentar fer convenis amb instal·lacions properes que puguin donar doncs, un bagatge multiesportiu en els seus alumnes per exemple, doncs, si hi ha una piscina municipal a la vora, doncs, fer un conveni amb el, amb el municipi i treure en aquells alumnes i proporcionar doncs, activitats d'iniciació al medi aquàtic, etc. El mateix amb, amb un conveni que es pugui fer amb el port eh, per fer iniciació a la vela o amb les pistes d'atletisme encara que estiguin llunyanes per fer... O sigui que no eh, cal renunciar a una formació poliesportiva pel fet de que la infraestructura del lloc on treballo doncs, no tingui eh, més possibilitats. I la darrera, que és important, la contextualització del centre, és la influència esportiva de l'entorn. Eh, sabeu doncs, que hi ha entorns que venen molt marcats per determinats esports. És estrany que a Terrassa no es faci iniciació al hockey, o és estrany que a Badalona no es faci iniciació al bàsquetbol, o és estrany que a Granollers no es faci iniciació al, a l'handbol eh, a vegades aquestes inèrcies socials de, de l'entorn doncs, marquen molt quin és la, la iniciació esportiva en un determinat eh, àmbit, en una determinada societat. I, finalment, els interessos dels alumnes. Ja hem comentat anteriorment les diferències eh, de gènere en quant a accés a l'esport i en quant a categories i també és molt rellevant eh, respecte dels interessos de l'alumne que quan feu eh, doncs, classes d'iniciació esportiva o sigueu professors d'educació física, entengueu que hi haurà alumnes que estaran fent esport extracurricular. Estaran fent esport amb clubs, estaran fent esport amb altres, amb altres eh, entitats al marge de les experiències esportives que vosaltres els hi pugueu donar en educació física. I el que heu de fer és recollir aquesta experiència esportiva d'aquests alumnes que aporten, recordeu que sempre treballeu amb alumnes molt heterogenis i que enriqueixin la classe amb aquesta formació esportiva que, fort, que porten ells de, de més enllà de la vostra iniciació esportiva. En fi, totes aquestes idees es poden concretar amb tres, eh, tres conceptes eh, finals, que és que, lògicament, cada centre, cada centre educatiu tindrà un aprofundiment diferencial en els diversos esports, en funció de les variables anteriors. Cada centre, en funció de les variables anteriors, escollirà uns esports i l'aprofundiment que en faci dels diferents esports. L'altra idea és que en, en l'educació física curricular cada centre també triarà quins són els esports que, que pertanyen o que enriqueixen l'educació física d'un centre i que poden haver-hi dos programacions d'educació física de primer d'ESO eh, igualment bones, igualment legals i igualment ben justificades i que les modalitats esportives que les conformin siguin diferents. No hi ha cap problema mentre estigui ben justificat. I l última és que tinguem en consideració doncs, que normalment un tractament eh, diferencial de l'esport escolar respecte d'un esport que es fa en el club, més especialitzat, amb un aprofundiment més gran, sempre es dona aquesta idea. L'esport extraescolar eh, i l'esport de club, doncs, com hem vist en les primeres diapositives, tenen unes diferències sensibles, malgrat que nosaltres com a educadors sempre hem de garantir la màxima qualitat tant en un entorn com en l'altre. Bé, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.